သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကုလဇန်9ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်တိရိလမ်းအမှတ်250 နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဘုံမူကြီးဝမ်းမောင်ငိမ့်တော်ညွန့်ညွန့်စိတ်ဝေနုဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝတည်၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိတုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကို ယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယရေတွက်တိုင်းတာ ဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကို ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒါနချိန်ကများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ဒါသနာဒသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျောပြီကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ဘဝတည်း၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာခုနဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါလေးရှိတယ်ဓမ္မစကြာတရားတော်ထဲမှာလည်းယာယံတဏ္ဍပောနောဘဝိကာ တဖန်ဘဝတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောဆိုပြီးတော့တဏှာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာပောနုဘဝိကောတဖန်ဘဝတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဟာတဏှာလို့သူတို့သုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲတဏှာကိုဘဝနိတိဘဝကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားဘဝတစ်ခုအနေတစ်ခုတည်ဆောင်သွားတဲ့တရား ဒီလိုဟောတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝခါမီဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံလို့ဘဝနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ဘဝတည်း၌ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကပုဏ္ဏဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တာရှိဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာရေးစစ်စစ်က ဓမ္မလုံးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ရှင်းဖို့အမတန်မှခက်ခဲတယ်အခြားဘာသာဝါဒတွေနဲ့ရောရှဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာမမရင်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာကလည်းကံနဲ့တန်တရားအကြောင်းကိုဟောတယ်ကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာတွေလှုပ်လို့ ကောင်းကံဆိုးကံတွေဖန်တီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရကြတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားမြတ်စွာပွင့်ရာ ဖြစ်တဲ့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗြဟ္မဏဘာသာသို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကလည်းဒါတွေကိုလက်ခံထားတယ်အခြားဘာသာတွေကလည်းလက်ခံထားတာရှိတယ်ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုကို သဘောမပေါက်လို့ရှိရင် တူညီတယ်လို့ဒီလိုပဲအောင်းမိကြတယ်မတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းတန်လျာအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။သူတို့လည်းကံဆိုတာလက်ခံတယ်။ကံနဲ့တန်လျာကိုပြောကြတဲ့နေရာမှာအတန်တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အနိတ္တရာဘိုင်းမှာတူးတယ်လို့တူးတဲ့ရောင်ရောင်ရှိပြီးတော့ဘုရားဝါဒသည်ဟိန္ဒူဝါဒကပေါက်ဖွာလာတာပါလို့ ဟိန္ဒူစာရေးဆရာတွေကတော်တော်များများရေးကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဟိန္ဒူစာရေးဆရာတွေကဟိန္ဒူ ism ဆိုတဲ့အထက်မှာရေးဘယ်လိုထိအောင်ရေးတော့ဆို Buddha was born in Hindu မြတ်စွာဘုရားဟိန္ဒူထဲမှာပြောဟိန္ဒူအဖြစ်မွေးလာတယ်တဲ့ Buddha was living in Hindu Buddha died in Hindu နဲ့ဆိုပြီးတော့ Hindu ထဲမှာမွေး Hindu ထဲမှာနေပြီး Hindu ထဲမှာသေတယ်ပေါ့အတိပ္ပယ်ကတော့ Buddhism ဆိုတာ Hinduism ရဲ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောကြအဲ့လိုယူဆပြောဆိုချက်တွေဟာအနိတ္တရဘိုင်းကိုမသိလို့တူတယ်ထင်ပြီးတော့ပြောနေအပေါ်ရာအပြင်တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ် ကံကိုလက္ခဏာဟုတ်တယ်ကံဤအကျိုးကိုလက္ခဏာဟုတ်တယ်တန်တရားလဲတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလက္ခဏာတော့ဟုတ်တယ်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကြီးကဘာလဲဟိန္ဒူအစ္စမှာတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဘသူလဲတာတုံးဆိုတော့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့သာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းထားတဲ့သာဝရမြဲနေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကလဲတာအတ္တကတန်တရားလဲတာ ထိုအတ္တမှာယုတ်တည်နံနေရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာတုံးဆိုဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်လို့ရတာပေါ့ဟိန္ဒူအစ္စမှာဆိုအာတမန်လို့တလို့သုံးတယ်အာတမန်တို့ပရတမန်တို့ဆိုတာရှိပရတမန်ဆိုတာက universal soul ကိုပြောတာ ဗြဟ္မာကြီးကနေဗြဟ္မာကြီးကိုပရတမန် universal soul အဲ့ဒီ universal soul ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကနေပြီးတော့ individual soul လို့ခေါ်တဲ့အတိအသီးသောတ attva တွေရဲ့အတ္တကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်လို့ဟောဒီလိုဖန်ဆင်းမှုကိုလက်ခံပြီးတော့တန်တရားအကြောင်းကံအကြောင်းကိုရှင်းပြတာသူတို့က သူတို့ပြောတဲ့ကံသူတို့ပြောတဲ့တန်တရားဆိုတာဖန်ဆင်းထားတဲ့အတ္တကလေးတန်တရားလဲတာကိုပြောတာနော်ထိုအတ္တလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကံလို့ပြောတာဒါသူတို့အခြေခံအဲ့တော့ကာမဝါဒချင်းတူပေမဲ့လို့အနှစ်သာရပိုင်းအခြေပြုတာချင်းအလွန်ကွာခြားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ် Cambridge ကထုတ်တဲ့ dictionary ရဲကိုကြည့်လိုက်တော့ reincarnation နဲ့ပတ်သက်ပြီး spirit ဆိုတဲ့အရာ spirit ဆိုတာခုနအတ္တကိုပြောတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့လိပ်ပြာတို့ဆိုမြန်မာတွေကအဲ့လိုပြောနေရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တို့လိပ်ပြာတို့ဆိုတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုဟောင်းနှွမ်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့တယ်အဲ့ဒါလိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဘယ်သူကရွေးချယ်ပေးတော့ဆိုကံကရွေးချယ်ပေးတယ်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုဖြစ်နေတာဟာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခု ပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောင်းတာတုံးဆိုတဲ့နေရာကျတော့ကြွားချသွားအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုမြင်ဖို့အမတန်မှ ဘုရားဘာသာတွေလည်းပြောတာပဲလူဝင်စားလူဝင်စားနဲ့ပြောကြတာဘယ်သူကသေပြီးဘယ်သူထဲဝင်စားတယ်လို့ပြောတာဒါအပြောအနေနဲ့တော့ဒီလိုပြောတာပြောလို့ရသို့တော့အနိတ္တရာဘိုင်းအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်အနိတ္တရာဘိုင်းအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာမှာခုနက universal soul ဆိုတဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့ အတ္တလို့ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုအတ္တကိုဆိုးလို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုးဆိုတဲ့အရာသို့မဟုတ် spirit ဆိုတဲ့အရာသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ကောင်သို့မဟုတ်လိပ်ပြာကောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာဝရမြဲပြီးတဘွားကနေတဘွားပြောင်းသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူး အဲ့တော့ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသာဝရမြဲနေတဲ့ spirit ဆိုတဲ့လူတွေသေဆုံးသွားတဲ့အခါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာဟာနောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ခန္ဓာတစ်ခုမှသူကသွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီခန္ဓာတစ်ခုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှဝင်ရောက်သွားတယ် reincarnation ရဲ့လက်ခံချက်ကအဲ့ဒီ Cambridge Dictionary ထဲမှာပါရေးတော့ဆို Hindu and Buddhist belief in reincarnation နဲ့ရေးထားသူပြောတဲ့ Buddhist ကဘယ် Buddhist တော့ဆိုရင် Tibetan Buddhist ဖြစ်ထေရဝါဒ Buddhist က reincarnation ကိုလက်မခံဘူးเนาะ reincarnation ဆိုတာ သူ့ရဲ့အသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တပွားပြန်ကူးပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ပြန်မွေးတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဒါလေးကပြန်မွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားမှု လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကို မသိလို့ရှိရင်ဒီဘာသာတွေဟာ တူတူပဲလို့ထင်နေကြအနိတ္တရဘိုင်းမှာ အလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်သူတို့ရှင်းပြချက်တန်တရာတို့ကံတို့ဆိုတာအတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့မြဲတဲ့အရာလေးတစ်ခုရဲ့ တိပတ်သွားလာနေမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးကံတိပတ်သွားလာနေမှုကိုတန်တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်သူတို့မှာတန်တရားကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒီ individual soul တွေက universal soul နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာကိုလွတ်မြောက်မှုမောက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအတ္တတို့လက်ပြတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတော့ဆို ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြဲတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်တခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာတွေကြီးပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အစဉ်တန်းကြီးတာဖြစ်တယ်ဟောတာဘုရားဘာသာထေရဘာသာဘုရားဘာသာဒီလိုလိုက်ခါဒီဟာကတော်တော်သဘောပေါက်ဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะ တာမန်အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးသဘောမပေါက်နိုင်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟိန္ဒူဝါဒတွေလို့အခြားဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းတို့လို့ရောထွေးပြီးတော့သွားကြရရှိထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကတာတိဆိုတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးရှိယဟန်တစ်ပါးသူကဖះဟောတဲ့တရားသူ နားလဲတယ်တဲ့တန်တရားအကြောင်းနားလဲတယ်ကံအကြောင်းနားလဲတယ်အဲ့ဒီနားလဲတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ spirit လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဆိုတာဘာတော့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ် ဟိန္ဒူဝါဒယူဆတဲ့အတိုင်းစကားပြောတာဘယ်သူကပြောတာတော့အတ္တလေးကစကားပြောတာဝိညာဉ်ကောင်လေးကပြောတာဝိညာဉ်ကောင်လေးကရုပ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားပြောတယ်စိတ်ကိုအသုံးချတယ်စိတ်တို့ရုပ်တို့ဆိုတာဝိညာဉ်ကောင်လေးရဲ့အသုံးချပစ္စည်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုအတ္တနိယလို့ခေါ်တယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာပဲကားရှိတဲ့လူကကားနဲ့သွားတယ်မဟုတ်လားကားမောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်သူကပိုင်ဆိုးထားတုံးဆိုအဲ့ဒီ အတ္တကောင်လေးကနေဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပိုင်ဆိုးထားပိုင်ဆိုးထားပြီးတော့သူကစကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေသူခံစားတယ်ဝမ်းနည်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတတိယဟန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးပဲတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးပဲတဘောကနေတဘောကူးနေတာလို့ ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးတတိဝိဓံဝိညာဏံတန်တရတိတန်တာဝတိတဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကဟောဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဒီပင်လင်းတန်တရားလဲနေတာဟောဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဒီပင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကနေခန္ဓာတစ်ခုကိုတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့သွားနာတဘဝကနေတဘဝသွားပြီးတော့ဘဝသစ်တွေဖြစ်နေတာလို့သူကဒီလိုပြောတယ် ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်မဟုတ်ဘူးဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြကြတယ်လက်မခံလက်မခံတော့ဘုရားစီပို့ဘုရားစီပို့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲမင်းကဝိညာဏဝိညာဏဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြောတယ်ဘယ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဝဒောဝေဒီယောတဲ့သူပြောပြပုံလေးကဝဒောစကားပြောရတယ်တဲ့ ဝေရယောခံစားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့ကံတို့ရဲ့အကျိုးကိုခံတတ်စံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုသူပြောတာပါလို့ဟိန္ဒူအစ္စင်းနဲ့တထပ်သေးပဲသူပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့သူကဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တပါးပဲအဲ့ဒါလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဟောတဲ့တရားမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးနားလဲတာလဲတဲ့ငါက ဝိညာဏံပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံဝိညာဉ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာနန္တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့မှဖြစ်လို့ရတယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမြဲနေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုဆွဲဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအကြောင်းမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နပဋိစ္စအကြောင်းတရားကို အမိပြုရမှသမုပ္ပန္နဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုအကြောင်းတရားကိုမိရမှဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မမိရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယတ္တိချက်ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကြောင်းတရားကို အမြဲတမ်းငဲ့နေရအကြောင်းတရားရဲ့ညီညွတ်မှုကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေရအကြောင်းတရားကိုအမိပြုလို့မရဘူးဆိုရင် သူ ဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး အဲ့ဒီကလေးက तू ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲလို့ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒါကြောင့်မို့လို့သာဝရမြဲနေဖို့ဟိုဘဝကနေဒီဘဝသွားဖို့ဆိုတာဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြည့်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မျက်စိရယ်ရူပါယုံရယ်ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တာ အဲ့ဒါနှစ်ခုမစုံလို့ရှိရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်ပါအေးအတန်နဲ့နားလေးဆုံလိုက်တဲ့အခါသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာနံတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်လျာနဲ့အရသာဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာစိတ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့လေးအာယုံလေးဆုံပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟောဒီစိတ်တွေဟာ မနနဲ့ဓမ္မအာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်မှန်သမျှဟာအကြောင်းတွေပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့နေတာလေးကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရူပယုဆိုတာမြဲသလားဆိုမမြဲဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပြတ်သွားတယ်လေနောက်ပြီးတော့မျက်စိဆိုတာရောမြဲသလားဆိုမမြဲဘူး ဒါမမြဲတာဒါထင်ရှားတယ်ရူပါယုံလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးသက္ကုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့မျက်စိကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲအတန်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားတယ်လေအမြဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုကြားတဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ဒီသောတပတာရယုတ်ဆိုတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီနံတရားလေးဝิญဉ်စိတ်လေးဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမှာတော့အနိစ္စတံပုတံကုတောနိစ္စံဘဝိတ္တိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်လိုလုပ်ဘဝကုလို့ရမှာတော့ကုလို့ကိုမရဘူးမကူခင်ကဖြစ်သွားပြီလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီတော့ရှောင်းချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကုလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာက တာတိယဟန်ကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပေမဲ့တာတိယဟန်ရဲ့အယူဆွဲဟာပျောက်မသွားဘူးဒါကြောင့်မို့အလွန်ခဲရင်တယ်နော်အလွန်ခဲရင်တယ်သစ္စာလေးပါးအကြောင်းရှင်းပြဖို့ခဲရင်တယ်လို့တတဝါအကြောင်းလို့တန်တရားအကြောင်းလို့ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းလို့ဒါတွေပရိသေအကြောင်းလို့ဆိုတာရှင်းပြဖို့နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့950ဇတ်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ စာထဲမှာပါတယ်ယထာကမ္မကတောကံအားလျော်စွာသွားတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဒီထွက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့လို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေရေးထားတာအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ဒါကဝေါဟာရစကားအနေနဲ့ပြောရတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတဲ့အရာဟာအနှစ်သာရပိုင်းမဟုတ်ဘူးကဲလူတွေပြောနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ ဘာလုပ်နေတော့ထမင်းစားနေတယ်ဆို तू ထမင်းနဲ့စားတာလားဟင်းမပါဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုလုပ်တခုပဲပြောတာပဲ तू ပြောတဲ့စကားဟာပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နားလည်ရမှာကတမျိုးထမင်းစားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာဟင်းနေနဲ့စားနေတယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်တာညာအရေးကြီးတာတခုတည်းတည်း तू ပြောလိုက်တာပေါ့အခုလဲတန်တရာခကြီးတန်တရာတဲကနေပြီးကံအားလျော်စွာဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ် ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူကဝင်စားတာတော့ဘယ်သူကမှဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဘက်ကဟာတစ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာလေးဟာတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားပြီးနောက်ခန္ဓာအသစ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ ဒါသူတို့အယူဆနော်သူတို့အယူဆအဲ့ဒီမှာ Cambridge Dictionary ကရောတဲ့ပြီးတော့ချိန်ထားတယ် Hindu and Buddhist believe in reincarnation တကယ်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ reincarnation မရှိဘူးလို့တယ်လို့မှားရတယ်နော် reincarnation ဆိုတာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဒီခန္ဓာတစ်ခုကနေခန္ဓာတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့တန်တရားလဲနေတာကိုပြောတာ ဘုရားဘာသာမှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာကမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်နေတာမျှတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိလိဏပညာမှာနတ်ဆတော်နတ်ဆအင်ညောသူလည်းမဟုတ်တခြားလည်းမဟုတ်လို့ပြောတယ်နော်။နတ်ဆတော်နတ်ဆအင်ညောအကောင်းပြီ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးအခြားတချို့ချို့ဗုဒ္ဓဘာသာခွဲတွေခိုင်းခွဲတွေ ခုနတာတိယဟန်တို့လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝဆိုတာပဲသုံးတယ်ဘဝတဲ့၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းသာပြောတာပြန်လီမွေးဖွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကအတိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သို့တော်ထိုအတိတိအဟောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အတိဟာအတိပဲအဟောင်းကအတိဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး သူတို့ပြောတဲ့ reincarnation ဆိုတာဝိညာဉ်ကောင်လေးတစ်ကောင်လေးကနေလှက်ပတ်ပြီးတော့သွားလာတာခန္ဓာဟောင်းလို့အစ်စ်ပြောင်းတာပဲရှိတယ်သူတို့ကဥပမာတွေနဲ့ရေးထားတယ်ငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာသစ်ပင်တစ်ပင်နားနေအဲ့ဒီသစ်ပင်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်သစ်ပင်တစ်ပင်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ဟာလည်းအဝတ်တစ်ခုကနေအဝတ်တစ်ခုဟောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုအဝတ်တစ်ခုပြောင်းဝတ်တယ်အိမ်တအိမ်ကနေတခြားအိမ်တစ်ခုထဲဝင်သွားတယ်ထို့တူပဲဟောဒီအတ္တလို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်လေးဟာ ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေတခြားခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြဒါကဟိန္ဒူအစ္စမ်မှာပြောတဲ့စကားဟိန္ဒူအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားတော်မှာသူတို့ဘိရှနုရဲ့နဝမအဝတာရာကိုးခုမြောက်ဝင်စားသူဆိုပြီးတော့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတွေ့တယ် သွားပြီးတော့ဘုရားဘာသာတွေကမယောင်နဲ့ဒုနဲ့တူတူပဲလို့အနှစ်သာရပိုင်းမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်နော်ဘုရားကို तू ကဘယ်အဆင့်ထိပို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုဘိရှနုရဲ့ဘိရှနုဝင်စားသူဖြစ်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနဝေမအဝတ္တာရတဲ့ကိုးခုမြောက်အဝတ္တာရအဲ့တော့ဘိသနုကဟိုဝင်စားဒီဝင်စားဆိုတဲ့ဘိသနုဟာသာဝရမြဲနေတယ်အနိစ္စအကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မလားသူကနေပြီးတော့လူလောကကြီးမှာတရားပြဖို့မတရားမှုတွေထွန်းကားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘီသနိုးဆိုတဲ့နတ်ကြီးကလူလောကလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်စားလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူဘုရားချောင်းတွေထဲမှာအဝတ္တာရတွေရှိပထမအဝတ္တာရဒုတိယအဝတ္တာရအဲ့ဒီမှာနဝမအဝတ္တာရကိုဘုရားဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုထားပြီးတော့ဒါဟိန္ဒူတွေကလည်းဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာစစ်စစ်လို့ယုံကြည်ပြီးကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုးကွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘီသနိုးကိုးကွယ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘီသနိုးဝင်စားလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလေအဲ့လိုအယူဆမတူညီမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမတူညီမှုတွေကိုမသိလို့ရှိရင်တူတူပါပဲဆိုတာနဲ့ရောကြိတ်သွားအနှစ်သာရပိုင်းမသိရင်တော့တူတရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ အမှန်ကတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။ရသော်ဘုရားကဘလောက်ထိအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောထားတော့ဆိုရင်အေးအမတန်သေးငယ်တဲ့မြေမုံလေးလောက်တောင်မှပဲလောကကြီးမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အကယ်၍မြူမုံလေးလောက်သေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုတောင် မြဲတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်သောအကျင့်ကျင့်เสียမလိုဘူးလို့ဆို ဆိုလိုတာကရသော်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးရတာမမြဲလို့ကျင့်သုံးရတာမမြဲတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့မခိုင်မြဲလို့ဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျင့်သုံးရတယ်လို့ပြောတာမြဲတဲ့အရာရှိနေလို့ရှိရင်ဘာမှကျင့်သုံးစရာမလိုဘူးတဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းမြဲသွားမှာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ reincarnation နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေကြတော့ reincarnation ဆိုတဲ့အသုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ rebirth ဆိုတာသုံးတယ် rebirth ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း reincarnation ကဝင်စားခြင်းเนาะပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်စားခြင်း rebirth ဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်းလို့ကံတရားအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှုပဲရှိတယ်တကယ်ကတော့ခိုင်မြဲနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေပြီးတော့တဘွားနေတဘွားကူးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဟာအတ္တလားဆိုအတ္တမဟုတ်ဘူးမြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ညေခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူး သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လူတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်ဘာရှိသေးတယ်ဆိုဘာမှမရှိသူတို့လို့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပြင်မှာအတ္တရှိနေသေးတယ်သူတို့ကအတ္တရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတခုခုကိုမှားယွင်းစွာလွယ်မှားစွာအမိတတ်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ် ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်မှာလည်းအတ္တမရှိဘူးအတွင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးအပြင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့လောကကြီးမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူး ဒါဖြင့်ကောင်းပြီသူတို့ကတန်တရာအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့တိတ်လွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လွယ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပြီးတော့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောင်းနွမ်းပျက်စီးသွားတဲ့အခါနောက်ခန္ဓာအတိတ်တစ်ခုလေးကိုသွားတယ်။နောက်ခန္ဓာအတိတ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကံကနေဥဆောင်တယ်။မကောင်းတဲ့ကံလှုပ်ထားတဲ့လူကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွေးချယ်ရတယ်။ဟောတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်၊ပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်။ ကောင်းတဲ့ကံလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ကံကဲလို့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရတယ်လူခန္ဓာရတယ်နတ်ခန္ဓာရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုရှင်းအဲ့တော့ spirit လို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မိပြကောင်ထာဝရမြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုသည်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကိုသွားနေတာဒီပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကဒီ reincarnation ကိုဆွဲဆွဲလဲလဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ဘူးသူတို့ကတန္တရဗုဒ္ဓဘာသာမန္တရဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်ခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနှစ်သာရပိုင်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားအကြောင်းကံအကြောင်းရောထွေးပြီးတော့အစစ်အမှန်မရှိဘဲနဲ့အစစ်အမှန်ကသွေးဖီသွားတဲ့ပုံစံပြက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသေသေးချာချာမသိတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရွတ်တဲ့မန္တန်ကိုလည်းလိုက်ရွတ်တာရှိတယ်။အုံမဏိပဒမေဟုံ။ဒါတိဘက်တွေရွတ်တဲ့မန္တန်ကိုရွတ်တယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူး။မဏိဆိုတာဗရမညာ။နော်ပထမဆိုတာကြာ။ကြာတဲ့ကဗရမညာတင်စားပြီးတော့သုံးတာ။ အဲသူတို့အဓိပ္ပာယ်ယူတာရှိသေးတယ်သူတို့က reincarnation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေယူထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ reincarnation ကိုအမတန်မှဦးစားပေးတယ်လာမဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူပြီဆိုရင်ဘယ်မှာပြန်မွေးတယ်လဲဆိုတာလိုက်ရှာသူကလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲသူပြန်မွေးဖို့ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာဆိုတော့ attachment ကရှိနေတယ် အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူကပြန်ပေါ်လာမှာပဲရိဘတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပေါ်လာသို့တော့ဒီဘဝကပါသွားတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပြီးဒီဘဝထွက်ပြီးဟိုဘဝမှာဝင်စားတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာစစ်စစ်ကြဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်သွားရုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံရဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားက ဘဝခူးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့အလွန်တရာခက်ခဲတယ်နားလည်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲတာခုနလိုသဘောပေါက်ရမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာတာသာဖြစ်တယ် ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်လည်းပဲချက်ချင်းပျက်စီးပြီးတော့သွားတယ်မြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အစဉ်ဟာအကြောင်းရှိနေသေးတဲ့မြတ်ဒါတွေဒီအကျိုးတွေပေါ်ပြီးထိုအကျိုးတွေဟာရွေးရှားပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီလိုသွားနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဟောနေတဲ့အတန်ပဲကြည့် တရားပွဲစလိုက်တဲ့အတန်တွေဟာပျောက်သွားပြီမဟုတ်လားမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲပျောက်နေတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားတယ်လေစကားဟာရှေ့စကားနောက်စကားပြောနေတဲ့စကားရှေ့စကားကအတန်တွေဟာပျောက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုပျောက်နေတယ်လို့ဒုက္ခနာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိနာနေဟာလည်းပျောက်နေတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားအဲ့တော့ပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပေါ်လာတဲ့အတန်လေးကဒုတိယ အတန်ဖြစ်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယအတန်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာပထမအတန်ကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ ABCD လို့ရွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A လို့ရွတ်လိုက်တာလည်းပဲသူ့အကြောင်းကြောင့်ဒီ A ဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ်လာတာ A ရွတ်ပြီးတဲ့အခါ A ပြောက်သွားမှ B ဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့တော့ B က A လေးက B ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး B ဖြစ်ဖို့ရလဲသူ့ဟာသူရောက် ဆရာအကြောင်းကြောင့်ပြီးပြီးပေါ်လာတာထို့တူပဲစီဆိုတာလဲသူ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်သူ ပေါ်လာတာဒီကနေစီဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတခါစီကနေပြီးဒီဆိုတဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါလည်းပဲဟောစီကနေဒီဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆရာအကြောင်းနေနဲ့အကြောင်းနေနဲ့ပေါ်လာတာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဘဝကူးလာတယ်ဆိုတာလေဆရာဆရာအကြောင်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ် ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တမလုံဘဝ၌တဖန်ဘဝတဲ့၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းလို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပြီးမှားယွင်းစွာပြောဆိုနေကြတဲ့အသက်တို့လက်ပြကောင်တို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ဆိုတာတွေကခုပြောင်းပြီးတော့နောက်တဘဝတစ်ခုမှသွားဝင်စားတာဒီလိုဟာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပမာလူမျိုးတွေလည်းပြောတာပဲသူကလူဝင်စားတယ်ဘုဘွားတော့ကဘသူတဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီတော့ကလူကဒီရောက်လာတယ်လို့လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နားလည်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะဆက်ဆံမှုကတော့ရှိဆက်ဆံမှုရှိဆက်ဆံမှုမရှိပဲမဟုတ်ဥပမာမယ်ဥပဆိုတဲ့လူကြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့မောင်နှဆိုတဲ့လူကလေးတယောက်ပွားလာ မောင်နှကပြန်ပြီးတော့မှတ်မိလို့ပြောတယ်ဟိုဘွားကဥပဟာသူပဲလို့ပြောဒါဖြင့်ဥပမသေးရင်မောင်နှမဖြစ်ဘူးမောင်နှရဲ့ဘဝနဲ့ဥပရဲ့ဘဝဟာ online ပေါ် line တစ်ခုထဲမှာရှိတယ်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကွာနေသေးတယ် line တစ်ခုထဲမှာသာရှိတယ်သို့တော့ဥပရဲ့ရုပ်တည်နံတွေခန္ဓာတွေကနေပြီးမောင်နှဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး ပေါင်လာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥပလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေမောင်လာဘဝမှာခံရဆံရတယ်ဥပကဒီဘဝမှာတည်သွားပြီဟိုဘဝမှာမောင်လာဖြစ်တယ်ဥပလုပ်ခဲ့သမျှတွေမောင်လာကခံရတယ်ဆိုဒါဥပနဲ့မောင်လာဟာတယောက်တည်းလားလို့ဆိုရင်တယောက်တည်းမဟုတ်နှစ်ယောက်လားဆိုရင်နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲပြောရနော်လိုင်းတစ်ခုတည်းမှာရှိနေတယ်လိုင်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒါထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုင်းတစ်ခုတည်းမှာလိုင်းဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့လိုင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့လိုင်းထဲမှာဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပတ်သက်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့ စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပဲထိုးတူပဲဝိသိစိတ်တွေမှာတေချာစဉ်းစားကြည့်ပင်စတရဝေဇန်လေးချုပ်သွားတော့သက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်တယ်စေပင်စတရဝေဇန်စိတ်ကသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပင်စတရဝေဇန်စိတ်ကသူ့ဟာလည်းသူ့ပဲသူဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်တခါသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါတမ္ပတိဆိုင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တမ္ပတိဆိုင်ကသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစင်စစ်မပြတ်စိတ်တွေဟာ ရှေ့စိတ်တွေချုပ်သွားလို့နောက်စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပိစ္ဆဒရဝေဇန်းစိတ်ကိုဥပလို့ပြောလို့ရှင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကမောင်လှလို့ပြောလို့ရတာပေါ့သူတို့နှစ်ခုဟာ online ပဲ line တစ်ခုထဲမှာရှိနေကြ line တစ်ခုထဲမှာရှိနေတော့တူညီသောခံစားမှုတွေတူညီသောအခြေအနေတွေကိုတော့ရှိလာမှာပေါ့ သို့တော့တထထီတူဒီဆိုတာဒီလိုပြောလို့မရဘူးတဘာဝတရားအဲ့လိုကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နားလည်မှုခက်တယ်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုတဘာဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ reincarnation ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံပြီးသွားမှာပေါ့ဘုရားဘာသာဝင် ဖြစ်ပေမဲ့ဒီတာတိယဟန်တို့လိုလွယ်လွယ်မှားမှားအတွေးခေါ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ အေးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါကို reincarnation မဟုတ်ဘူးပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တဲ့အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဘသူကအရေးပါဆုံးလုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားက၃ခုရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့ တဏှာရယ်ကံရယ်လို့အကြောင်းသုံးမျိုးရှိဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ဘိဓမ္မထသင်္ဃာထဲမှာသင်္ဃာကျမ်းမှာအဝိဇ္ဇာနုတယပြိခိတေနတဏှာနုတယမူလကေနသင်္ခါရေနဇနိယမနံလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရား၃မျိုးအဲ့ဒီနေရာမှာထုတ်ပြတာဒါက main cause လို့ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းကိုထုတ်ပြတာတခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့မပြောအောင်အကြောင်းတွေထဲမှာအရေးပါဆုံးအကြောင်းကအဲ့ဒါပဲကဗစကြာတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာကိုအဓိကထားဟောခြင်းတယ် တဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်လို့ကတမန်စဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒယောအရိယသစ္စာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ယာယံတဏှာပောနောဘဝိကနန္တိရာကသဟကတာတတ္တရတတ္တရာဘိနန္တိတိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ် ဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဏှာဟာအဓိကဒုက္ခဆိုတာနာမည်ပေးထားတာဘသူ့ကိုနာမည်ပေးတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမည်ပေးထားတာဟုတ်ကလားရုပ်နာကိုနာမည်ပေးထားတာခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမည်ပေးထားတာဒုက္ခသမုဒိယလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘသူလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏှာပါတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုယာယံတဏှာပောနောဘဝိကာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိတယ် ဘောနောဘဝိကာဆိုတာပုဏ္ဏဘဝဣကပုဏ္ဏဘဝဆိုတာဘဝအသက်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဣကဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘဝရဲ့အဓိကအကြောင်းအနေနဲ့တဏှာလို့ရသော်ပြန်ကဟောထားတယ်ဒီဓမ္မစကြာတရားတော်ဘဝတည်းမှာဖြစ်နေတာဟောဒီအတွေ့အတာရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့ရဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဟိုကနေသွားဒီကနေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်တဏှာသည်ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကတပည့်ဆက်ကြမှာတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတခြားထိုးထိုးတုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲတဏှာကိုဘဝနိတိလို့ဘဝကိုဆောင်တတ်တဲ့ဘဝကိုဥဆောင်ဥရဲ့လှုပ်သွားတတ်တဲ့ တရားအဖြစ်ရသော်ဘုရားကဟောတယ်အဲ့တော့တဏှာတစ်ခုတည်းလှုပ်ထလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာကဘုသူစီရအကူအညီတွေရတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကူအညီရအဝိဇ္ဇာကအာယုံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ရအောင် ဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပေးပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့် အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အာယုံအမှန်မသိတဲ့အခါမှာတဏှာကတွေ့တာမှုကိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတဏှာတွေ့တာတဲ့အခါမှာကံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားကတွန်းပို့လိုက်တာဘဝသစ်တစ်ခုရောက်လာတာ။ဘယ်သူ့ကိုတွန်းပို့တာတော့လို့မင်းတွန်းပို့เสียခေါဏက reincarnation ကိုတွန်းပို့တာ spirit ကိုဝိညာဉ်ကောင်ကိုတွန်းပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့သုံးဦးကနေစုပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတာကိုပြောပြ ခုနတုန်းကသက္ခုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံလေးဆုံပြီးလိုက်တဲ့အခါသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုတာလိုပဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာနော်ဆိုပါစို့မိချစ်ဖူးလေးကနေမိတော့ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့လို့သေချာမေးကြည့်လိုက် gas မိချစ်ဖူးမှာကြည့်ရင်ထဲထဲမှာ gas ရှိတယ် ဘိန်းလုံးရှိတယ်ဘိန်းလုံးအောက်ကအခန့်အမာရှိတယ်ဖိချစ်တဲ့လူရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၄ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိတော့ကအကြောင်း၄ခုကနေပေါင်းစုံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာတဲ့ဟောဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကနေအဲ့ဒီမိတော့လေးဟာအတိတ်ဘဝကမိတော့ကလေးကဒီကိုကူးလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့နော် ဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လားအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးခုကနေစုပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်နေကြတော့ဆို လုံးတင်တာမလုံးတင်တာခွဲခြားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးတင်တယ်ထင်တယ်မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာကကာထားတာကာထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုအာယုံဝဲရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသဘာဝအမှန်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုတွေမမောမှုတွေလိုချင်မှုတွေဆွဲလန့်မှုတွေပေါ်လာတယ်။ဟော အဝိဇ္ဇာတွေကလည်းအင်အားကောင်းလာတယ်တဏှာတွေကလည်းအင်အားကောင်းလာတယ်တွေ့တာမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလုံမှုနဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေရောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေအလုံးဟာကံအရာမြောက်သွားတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနှုတ်ကလှုပ်ဆောင်မှုကာယကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုပ်ဆောင်မှုလို့ဆိုရဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကံရဲ့အရာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ ကံတွေဟာစွမိဆောင်းမိဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအတ္တတိအပြည့်နဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေဟာစွမိဆောင်းမိဖြစ်နေတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဘဝကြီးမချုပ်သေးသေးသေးသေး၍သူတို့ကလုံးလို့မရသေးဘူးကံအတိတ်တရားလက်ရှိဘဝကြီးကုံဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုံးကြသလဲဆိုတာဒီဘဝကကူးသွားတာမဟုတ်ဘူး ဆိုပါစို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဝနေကုန်သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဥပဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ယောဂါတွေဖြစ်လို့ခုနသေခြင်းလေးမျိုးတွေကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့သူသေတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်လေးပါဒီဥပရဲ့အသက်တို့လက်ပြတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကထွက်သွားပြီးတော့မောင်လခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ အဲ့ဒီဥပကြီးသင်္ကေဇောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာကြည်ကျိုးတရားတွေကို ထုတ်လုပ်မဲ့ဘာတွေရှိတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာရှိတယ်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်တဏှာရှိတယ်ကံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပကြီးသင်္ကေဇောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်အာယုံကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာတယ်တေကံဤဆက်ဆက်မှာလွှမ်းမိုးပေါ်လာ အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာကံရင်လည်းဖြစ်မယ်ကမ္မနမိတ်တွေရင်လည်းဖြစ်မယ်ဂတိနမိတ်တွေရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာသူတဏ္ဍာမှာအတိအနေထားမျိုးထပ်ပေါ်နေတယ်သို့မဟုတ်သူကံလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအကျိုးပေးခွင့်ရပြီးအလှည့်ကျတဲ့ကံကအဲ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့ကံကစွမ်းအားအရှိဆုံးကံကရှေ့တန်းတက်လာရှေ့တန်းတက်လာပြီးတော့ ဥပရဲ့မျက်စိထဲမှာဖြစ်စေနားထဲမှာဖြစ်စေနှာခေါင်းထဲမှာဖြစ်စေလျှာထဲမှာဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာဖြစ်စေဓဝရ6ပါးမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဝင်ရောက်လာတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမက်နေတယ်လို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့ဥပရဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာနေမျောတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ် အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီဘွားကကံကနေပြီးတော့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ကံပစာယုတ်တွေကလည်းအတိတ်ကအခုလက်ရှိဘဝကံရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးသွားလို့ဒီဘဝကလည်းရုပ်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ရောခုနကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာယုန်တွေပေါ်ရှိရာကိုအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့သဘာဝကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်တဏှာကအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာဥပါကြီးက ကျဉ်တ်ပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဟာညွတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကံနဲ့ရှင်ဘက်တဘာဝတရားတွေအလုံးကနေပြီးတော့တွန့်ပို့လိုက်တယ်လို့ပဲဟိုဘဝမှာတရေစိတ်ကလေးပေါ်သွားတာဒီလိုကူးတာဘဝကူးတယ်ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဗမာစာတွေထဲမှာပြောလို့ရှိကြတယ်လောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တွေဆွဲစကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တွေဆိုတာက နောက်လန်းဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်သူကခါလေးခုံးပြီးတော့သွားလေးရှိတယ်အမီးပိုင်းကခြေတော့ပါတယ်ခေါင်းပိုင်းကခြေတော့ပါတယ်အလဲကောင်မှာခြေတော့မပါဘူးခြေတော့မပါတော့ခေါင်းပိုင်းကအမီးပိုင်းကခြေတော့ကထောက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကမြောက်ပြီးတော့သူကုတ်ရမယ့်နေရာကိုသူရှာတယ်ရှာပြီးလို့ကုတ်မိပြီဆိုတော့နောက်ကခြေတော့ကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်လန်းဆိုတဲ့အကောင် အဲ့ဒီနေရာမှာအထိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးယူကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားနဲ့ကိုက်အောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူနိုင်တော့လောက်လန်းတဲ့ဖွဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတာအမှန်ကတော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကမရဏတဏ္ဍဇောကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့မရဏတဏ္ဍဇောမပြောဘဲနဲ့လူတွေရဲ့အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ခန္ဓာကိုယ် မတွေ့သေးလို့ရှိရင်မလွတ်သေးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်မသွားသေးဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှသူကထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးဆိုရင်တော့မှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကအာယုံယူတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်လန်းတဲ့ဘဝဝိညာဉ်တွေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုခုနဥပ္ပါကြီးတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတယ်ဆိုတာကြည်နောက်ဘဝဖြစ်မဲ့အာယုန်တွေကိုသူကမြင်နေတာဂတိနိဗ္ဗိတ်တွေကိုမြင်နေတယ်ဆိုတာနောက်ဘဝအာယုန်တွေကိုမြင်နေတာ ဒီဘဝကဟာလဲလွတ်လိုက်ရောအဲ့ဒီနောက်ဘဝမြင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာတရေစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တရေစိတ်ကလေးကဖြစ်ရတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားเนาะဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာအာယုံရှိတယ် ဒါမို့တရေစိတ်ကလေးဟာလူဘဝအစတရေစိတ်လေးဟာဘာအာယုံကိုအာယုံပြုတာတုံးလို့ဆိုခေါဏကတေကန်ဒီမှာတေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံထိုကံပြုစဉ်ကအခြေအနေတွေဖြစ်ရဘဝမှာပေါ်လာမဲ့ဖြစ်ရမဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့ခံစားရမဲ့ရရှိရမဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမသေးခင်ကတည်းကမြင်နေတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကစိတ်ကိုလွှမ်းထားတယ် အဲ့ဒီလွှမ်းထားတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီပရိသေစိတ်ကလေးကပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဲတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့ဥပကြီးအသက်လဲထွက်သွားရောဥပကြီးဘဝတုန်းကနေပြီးတော့တင်ငယ်စောနဲ့မျောပြီးတော့အာယုံယူနေတဲ့အာယုံကလေးအတိုင်းနောက်ဘဝမှာမောင်လာဆိုတာပြောပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဥပဘဝတုန်းကယူထားတဲ့အာယုံတွေနဲ့ ကံအတိတ်ကနေပြီးတော့မောင်လာရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးအစတင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဥပရဲ့သုတိစိတ်ကလေးရဲ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမောင်လာရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဥပရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးအဲသုတိစိတ်ကလေးမဖြစ်မချင်းမချုပ်မချင်းမောင်လာရဲ့တရေစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပရိသုတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားခြင်းသည်မောင်နှရဲ့သရေစိတ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနန္တရတ္တိလို့ခေါ်တယ် အနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်သူချုပ်သွားမှနောက်ကဟာပေါ်လို့ရအဲ့ဒီမှာဥပရဲ့သုတိစိတ်ကနေပြီးတော့မောင်နှရဲ့ပရိသေရိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရမှာမရဘူးเนาะဥပရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကဥပရဲ့သုတိစိတ်ကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဆိုပါစို့ ဥပရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကအတိတ်ကကံကနေဖြစ်လာတယ်ထိုကံကနေအကျိုးပေးလိုက်လို့ဥပရဲ့တသက်တာမှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပရိသေရိစိတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးစိတ်လေးကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပရဲ့စိတ်ကဆိုပါစို့မဟာဝိဘက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်ထဲကတခုခုဆိုပါစို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပရဲ့ဘဝမှာသူတရားနာတယ်တရားထုတ်တယ်စာပေတွေလိုက်စားတယ်ဖတ်ရှုတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ရှင်တော်ဥပဘဝတုန်းကတော့ညာနာဝိပယုံနဲ့ပရိသေရနေလာတာညာနာဝိပယုံနဲ့ပရိသေရနေလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သုတိဟာလည်းပဲညာနာဝိပယုံပရိသေရညာနာဝိပယုံသုတိပဲအဲ့ဒီသုတိလေးချုပ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပရိသေရကြတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့သောမနတသဟကုညာနာတံပယုံမဟာဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာကိုအကျိုးပေးလိုက်တော့ဟော မောင်နှံရဲ့တရေစိတ်ကြတော့ညာနာတံမြုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပရဲ့သုတိစိတ်တုံးကညာနာဝေပြုတ်ဆိုအဲ့တော့သုတိစိတ်နဲ့ပရိသေစိတ်ဟာတူသေးရဲ့လားမတူတော့ဘူးကံတရားကနေပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဥပရဲ့သုတိစိတ်လေးကဒီမှာပရိသေစိတ်အနေနဲ့မောင်လာတဲ့ဝင်စားလာတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်ထတ်တူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးကထတ်တူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ အဲ့ဒီလိုထတ်တူမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝချင်းအခြေအနေချင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်အဲ့တော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ဆိုတာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လူတွေမှာကောင်းတာလှုပ်တာရှိတယ်မကောင်းတာလှုပ်တာရှိတယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကောင်းတဲ့အရေးတွေပေါ်တယ်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့မကောင်းတဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့မကောင်းတဲ့အယိမ်နိမိတ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတရေမျိုးစိတ်လေးကကြသွားတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝတုတ်တန်နှစ်ခုပထမဘဝဒုတိယဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယဘဝတုတ်ပထမဘဝတုတ်ဒုတိယဘဝတုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကြတော့ကံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရား။ ကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘိဆံတဏတဏိဟောအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတဏတန်ယောဇနာနာဟောဒီနှစ်ခုရဲ့အကူအညီရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာကစိတ်ကိုဆုပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆုပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာ तू မမြင်စေချင်တာတွေမမြင်အောင်ဆုပ်ပိတ်ထားဆိုလိုတာကတဘာဝကိုမမြင်အောင်ဆုပ်ပိတ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားလိုက်တယ် အဝိဇ္ဇာဖုံးထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆိုးကိုအကောင်းမြင်တယ်အကောင်းကိုအဆိုးမြင်တယ်ဟောပြောင်းပြန်နေမြင်ကုန်တယ်သူကအမှန်မမြင်အောင်သာလုပ်တာမမြင်အောင်လုံးဝကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကိုတဘာဝသာဒနာလက္ခဏာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တဘာဝသာရဏဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးတာအကုန်လုံးကိုဖုံးတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစစ်မှန်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးတယ်ဆိုတော့ အစစ်မှမဟုတ်တာတွေကိုပြတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရပါဘူးလားအေးအစစ်ကိုဖုံးထားတယ်ဆိုရင်အတုကိုပြထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတိတ်ပဲအလိုလိုပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟောအတုကိုပြထားတယ်အဝိဇ္ဇာအဲ့လိုအတုကိုပြထားတဲ့အခါတဏှာတန်ရောစနာတဏှာကတွဲလိုက်တယ်ခြိလိုက်တယ်နှောင်လိုက်တယ်တွေ့တာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ့တဏှာနှောင်ကြိုးကခြိလိုက်တယ်ဟောတတ္တဝါဟာဒီအာယုံတွေကဘယ်လိုလုပ်ယုံထွက်လို့ရတော့ အဲ့ဒီအာယုံလေးထဲမှာနစ်မျောနေတဲ့အချိန်မှာကံကနေပြီးတော့မျိုးစေ့ချထည့်လိုက်တယ်ဩအဲ့ဒီမျိုးစေ့ချထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကံကဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ကမ္မံခိတံလို့ဝိညာဏံဘီဆံလို့သုံးတာဘယ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘိသင်္ခါရဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမရဏတဏ္ဍဇောနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ ခံတရားမရဏတဏ္ဍဇောကဒီအာယုန်တွေကိုယူထားတာနော်အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောဝိညာဉ်စိတ်ကတတိမျိုးစိတ်လေးကိုချပေးလိုက်တယ်ကံတရားတွေဆွာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကံဟာလယ်မြေနဲ့တူပြီးတော့တဏှာကအစေးနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ကမျိုးစေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝအပင်လေးတစ်ခုဟာပေါက်လာရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ အဲ့တော့အပင်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကဒီကနေသွားပြီးတော့ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေကြောင့်စုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကဘဝတစ်ခုတ attva တွေဟာဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှဖြစ်ပုံဒီလိုခေါ်တာရသော်ဘုရားနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီ တဏှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အထက်အကြောင်းအရာတွေကဘယ်ဟာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ဆီးထားလိုက်တဲ့ဖြင့်တဘာဝကိုအဝိဇ္ဇာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝကိုမဖုံးနိုင်တော့မဖုံးနိုင်တော့တဘာဝအရှင်းကြီးမြင်နေတယ်တဘာဝအရှင်းကြီးမြင်နေတော့ သူ့သဘာဝအတိုင်းဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာဆိုတာမလာနိုင်ဘူးတဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးတဏှာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးထားတာမရှိဘူးတဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံကသူ့နီးနဲ့သူကံတွေရှိနေတော့လေအဲ့ဒီကံကပြစ်ချခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးသူ့မှာအကူအညီတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အကူအညီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝတစ်ခုကိုကံကမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာ အဲ့တော့ယဟန္တာတွေရဲ့ဘဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကံတရားတွေကအတိတ်ကကံတရားရှိနေသေးတော်လဲပဲဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူတို့မှာကုံသွားပြီအရတ္တမဲ့ဘယ်ချိန်ကတည်းကကုံသွားတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကုံသွားကြတဲ့ကံတွေကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးအစွန်လုံးကိုဒီခါတဲ့ခြေထောက်တွေချိုးထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ထားလိုက်ကြတဲ့ကဒီ ပဇွန်လုံးဟာနော်ခြေထောက်တွေချိုးထားလိုက်လို့ရှင်ပဇွန်လုံးကြီးသွားလို့ရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေသေးတော့လည်းပဲအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှိနေသေးတော့လည်းအကျိုးပေးခွင့်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလည်းကုံစီတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာတကယ်ကတော့ကံကိုပယ်လို့မရဘူးပယ်တာကကိလေသာကိုပယ်တာ ကိလေသာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဒီနေရာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကံတွေကအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးမလုံးနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြည့်ဘဝသစ်တစ်ခုကိုနောက်ထပ်ဟောထုတ်နိုင်ခြင်းကမစွာနိုင်တော့လို့ဘဝပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်ကပဲခုနှစ်ဘဝလှမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြွေးကြော်ခဲ့တာရှိတယ်လေ အခောဟမတမိလောကတစစ်ထောဟမတမိလောကတတစ်ထောအဟမတမိလောကတလောကကြီးမှာငါဟာအကြီးဆုံးပဲအမြတ်ဆုံးပဲလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုအယမန္တိမာဇာတိဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့နတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်ဘဝငါမှမရှိတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးဘဝလို့ဆိုတာကိုအလောင်းတော်လေးဘဝကလေးကကြွေးကြော်ပြောဆိုခဲ့တယ် ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါကျလဲနော်ဒဝဲဆက်ကြဟောတဲ့အခါမှာလဲရှိတယ်မဟုတ်လားနတ္ထိဓာတိအယမတိမာဇာတိနတ္ထိဓာတိပုဏ္ဏဘောဆိုတာကြည့်ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးမိတ်ဘဝပဲနောက်ထပ်ဘဝသည်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တာတော့ဆိုရင်ခုနကအဝိဇ္ဇာဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးတဏှာဆိုတာလဲဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့ဘူးဘဝကိုထုတ်လုပ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝဆိုတာပြတ်ငြိမ်းသွားပြီဟောဒါကြောင့်မို့ခိနာဇာတိပရိသန္တိနေခြင်းသည်ကုံသွားပြီကတံကရဏီယနာပရံဣဒ္ဓထံလှုပ်ရှားသည်အလုံးလှုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့အရာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကံဒီသုံးခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုတွေကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမှာကတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာ ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြမယ်ဝတ်သုံးပါးထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုရေးချလိုက်ပြီးတော့ထိုးစက်ဝိုင်းလေးကိုအကန့်ကလေးသုံးကလှုပ်ကြည့်လိုက်တခုကကိလေသာဝတ်တခုကကမ္မဝတ်တခုကဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဝတ်ဆိုတာလိုချင်တယ်လိုချင်လို့ကမ္မဝတ်ဆိုတာလှုပ်တယ်လှုပ်လို့ဝိပါကဝတ်ဆိုတာရလာတယ်လိုချင်တယ်လှုပ်တယ်ရတယ် ရတော့လိုချင်ပြန်တယ်လှုပ်ပြန်တယ်ရပြန်တယ်ဟောဒီလိုနဲ့တန်တရားလဲနေတာအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းနေမှာအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပယ်ဖြတ်ရမှာကရတာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့မလိုဘူးလိုချင်တာကိုပယ်ဖြတ်ရလိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကန့်ပြက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကန့်လည်းပြက်သွားပြီအဲ့ဒီရှေ့ကနှကန့်ပြက်သွားတာကိုပဲခိလေသာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်ရှေ့နှကန့်ပြက်သွားတော့ ဝိပါကဆိုတာကြီးကြမ်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီကြမ်းနေတဲ့ဟာကဒါကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်သွားလို့သုတိစိတ်ကလေးကျသွားလို့ရှိရင်သူ့ရှိပိုင်းကကာမဝတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာဝတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတာထပ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့သုတိစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါဟာဒါဘဝသစ်ဖြစ်ပုံနဲ့ ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်ကုံဆုံးသွားပုံဆိုတာအဘဓမ္မထင်ရှားတယ်သို့တော်လဲခုနက reincarnation နဲ့ရောပြီးတော့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်းတွေဟာတဘွားကနေတဘွားကူးပြောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရောထွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နောက်ဘွားခံစားရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ ဘုရားဘာသာစစ်စစ်ကတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့ကတော်တော်လေးများနေမစင်စားတတ်လို့ရှိရင်เนาะဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တတ္တရဝါဒီဖြစ်သွားမှာပဲသိချတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တရဝါဒီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတာတိယဟန်လိုပဲဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးပဲလှဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုထင်သွားတတ်တယ်เนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားစစ်စစ်အတိုင်းကြည့်ဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတဏကံမကင်းသေးလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏကံတွေကနေပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတို့တဲ့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်တို့ကြိုးစားကြရမှာလို့ကိုစီကိုစီသဘောပေါက်ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာကင်းရကင်းကြောင်းကုသိုလ်တရားကိုချင်းတရားများကိုကြိုးကြိုးစားအထောက်ပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း တ္တဘောတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာ မေတ္တာရေချံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရ သက်ရှိကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာ စူပေါင်းပိုးအပ်မေတ္တာတဟု ရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့် ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗိတံကျွမဲ့ဥဒုံဒုံဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးဒီဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသော ကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည် ဖုံလန္တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလည်းရဲ့ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောက်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည် ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း